толук ички чагылууну демонстрация кылуу үчүн сырты көй болгон металл шаригин алабыз абада биз аны кара өңүндө көрүүдөбүз аны сууга салабыз сууда сырты күмүш пленка сымал күзгүдөй чагылууда ал эми суудан алып чыксак кара өң жалтырабаган болуп калды биз байкаган эффект көө пленкасында тоголук чагылуу кубулушу болду толук чагылуу кубулушун жарыктын жука айнек таягында тараганын байкаса болот жарыктандыргычты күйгүзөлү диафрагма аркылуу жарык өтүп таяктын ичине кирет айнекте тарап экранга жаркыраган так пайда кылып башка жагынан чыгат жарыктын айнек аркылуу тарашында толук чагылуу байкалат ошол себептен таяктын каптал жагы көрүнбөйт эгерде жарыкты өчүрсө анда так жоголот ошол эле кубулуш жарык көрсөткүчтүн иш аракетинде дагы болот жарык жол көрсөткүч ийкемдүү түтүктү элестетет жарык бир бөлүгүнөн кирип бир топ толук чагылышуу дуушар болуп башка бөлүгүнөн чыгат